Ten a palabra un compañeiro representante do Sindicato de Estudiantes, Diego Serantes. Gracias. Bo día, compañeiros e compañeiras. Bo día, hoxe, o Sindicato de Estudantes quere enviar un cordial saludo a todos vos, a todos os nosos pais, a todos os nosos avós que, que habedes estado con nós nas to <laughs> todas as nosas loitas contra o Partido Popular e contra os recortes que levan, que levan feito en educación e que levan feito en todo tipo de materias, en todo tipo de recortes contra a clase traballadora. Moitísimos gracias. Hoxe, hoxe volvemos o favor e que querede, queremos que sepades que estamos con vos hoxe sempre a mocidade está con nosos pais a mocidade está con nosos avós por unhas pensións dignas non hai que confundirse nos levamos moitísimos anos loitando xa contra el 11 contra o decreto de becas, contra todos os ataques que o Partido Popular estaba plantexando en educación. Oxe, vos os manifestades contra, contra unhas pensións totalmente injustas. Pero non son casos sellados. É unha política consciente do Partido Popular. É unha política consciente da dereita. Para, de, para acabar con todas as conquistas da clase traballadora. Para acabar con todas as conquistas que vos, con oito nas rúas, nas vosas anos mozos, conquistárseles con sangre, con sudor y con lágrimas. No íbamos a permitir que continúe este espolio que continúe este espolio contra la clase trabajadora. No vamos a permitir continúe echando os pés, os petos dos grandes multimillonarios deste país. Non íbamos a permitir que Amancio Ortega, que a familia Botín, continúen a echar os petos a costa da clase traballadora. Hoxe estades demostrando cal o camiño, cal o camiño para derrotar ao Partido Popular, cal o, o camiño para derrotar a dous reaccionarios que nos queren devolver os anos oscuros do franquismo. O único camiño é a loita. Oxe, estades vos aquí, Antonte estiveron as mulleres no 8 de marzo nunha folga que foi totalmente histórica. E mañá, mañá íbamos a sair todos as rúas, todos xuntos, para rematar con este gobierno que quieren eliminar todas nuestras conquistas, porque la lucha es el único camino.